Անգեր աղջիկ ջան, այնքան են անցել, մենք չգիտենք, անգամ այսօր տեղ գյուղն է վտանգված այդ ահաբեկիչների կողմից։ Չկարծեք թե չկան։ Մենք ավտոմատը գլխոներիս տակ քնում ենք գիշերը։ Օգտվել գիտեք դուք ավտոմատից, հա։ Ոչինչ։ Անայց չէ ոնց որ պետքա, բայց կփորձենք մենք մեզ պաշտպանենք։ 1.90 Այն առաջի Արցախյան պատերազմին էլ ենք մասնակցել։ Այն ժամանակ 33 տարեկան էի։ Եղա